Halo guys, kembali lagi dengan gue si Hacking Oke guys, kali ini gue akan ngasih tahu caranya ngilangin apa namanya hijau-hijau dan cara ngasih ke video ya animasi subscribe-nya sebenarnya ini mudah pertama kalian tekan ini tekan ini terus kalian tekan yang proyek kosong kalau udah kalian harus tekan ini dulu ke atas terus kalian tekan yang kalian mau misalnya pertama intronya gue cari intro dulu hmm. gue cari intro dulu guys kalau udah kita ting kalau udah masuk ke intro tinggal kalian cari lab terus kalian klik ini kalian klik yang ini kalau udah kalian tekan ke bawah pastikan kalian uh, ke sini dulu ya ini medianya nanti aja Kita tambah file dulu misalnya download nah. misalnya ini guys kalau udah kita pastikan ini ke 17 terus ketik lapisan ke media kalau udah cari animasi subscribe green screen terus klik yang subscribe-nya gue panjangin nah, kalau udah kita klik subscribe nya gedein kita gedein taruh ke bawah terus klik di sini kunci ke rumah terus klik klik aktifkan pastikan ini warna hijau terus tinggal klik centang nih sudah muncul bisa ditempel ke video kan guys terus kalian caranya menempel ke video tinggal cari video yang kalian mau tempel yang mau kalian taruh misalnya klik mau taruh video gue mau taruh ini kita taruh ini lalu udah gue udah scroll scroll hanya ini terus gue cari yang lain Dia seperti itu melutang aktifkan kunci ke rumah pastikan video kalian ini panjang tambahkan media terus kalian cari sini video yang kalian mau gue mau yang ini ini terus kita di sini kepik lapisan terus media lagi cari animasi subscribe-nya lagi terus kalian mau ketikin gedein atau kecilin pokoknya gue taruh sini lalu udah gue aktifin kunci rumah si centang nih kalian bisa keren banget kan terus itu kalau kalian mau simpan video ini klik share terus simpan video ke gele terus kalian ketik klik ini terus kalian klik yang 9 MB kalian tunggu aja. Pastikan nggak boleh ngarah ke aplikasi lain. Kalau nggak pengu pengujian ini gagal. Kita silahkan aja nunggu aja. Layarnya dimatikan nggak apa-apa. Yang penting nunggu kita. Oke, karena kalau udah kalian klik pilih. Terus kita keluar. Keluar. Cek di galeri. gue udah buka videonya, gue play. Star the <laughs> world! wow tadi gue udah play videonya eh, itu dan buat kalian yang suka video ini tinggal likes like like banyak like yang banyak ya dan subscribe channel ini subscribe channel ini ya guys pastikan di subscribe bunyikan lonceng notifikasinya oke okay guys terus cukup hari ini cukup ini saja ya videonya dan gue mau ucapkan sampai jumpa guys atas kerjasama ya, dan sampai jumpa guys bye bye